kuna bonge la nyoka. Ilitoka lote likakaa pale, nikasema leo ndo ajali yangu, na huyu nikimwambia kuna nyoka, huyu atafanya nini? Kwa kuwa hali yake huyu mtoto ni ngumu, lakini mimi kama mama nitafanyaje? Nitamwachia nani? Sina wa kumwachia. Si nilikupiga, ah, ulipiga simu ndo huyu bwana mwenyewe? Ehe, nikamwambia hapa, usifiche, mwambie bwana Shawe, mama yangu kanitoroka. Yaani huyo mtoto nikihadisi antalia sana nimejishusha sana kutoka gerezani mimi. Kwa kweli mimi ni mama, lakini nimekunywa maji, nimemwambia huyu, nikamwambia sikia, mimi ni mama yenu, lakini mpaka leo nimekumbuka, nikamwambia Hamza, Tiki TV pia tumeamua tu, tusiishie hapo, tuzungumze na mama wa mzee Abdul, mama ambaye kiukweli anastahili pongezi na anavumilia mengi. Ana changamoto lakini hajamwacha mtoto wake mwenye umri wa miaka hamsini na nane. Mama, pole kwa changamoto. Asante. Jina lako ni nani? Alwa Ali. Alwa, Halwa. Eh. Halwa Ali. Eh. Umri wako mama? Umri wangu kama miaka themanini inafika. Sawa. Huyu ana miaka hamsini na nane, nimemzaa sina sita sina tano. Haya, sawa um, matatizo yote na changamoto hii ya kijana wako ili ilivyoanza mpaka sasa hivi inavyoendelea, unaweza kuizungumzia kwa ufupi? Eh, kwa ufupi, kwa kweli ndio hilo. Namshukuru Mungu, mimi baada ya kuingia hapa kumkuta mke kaacha, wameachana na kuona watoto wamemkimbia, nikawa nimeingia huruma kubwa sana kwa kweli, nikawa nimebaki naye. Nimemkuta hapa anasota anaenda mwenye chooni na anaweza katoka kawa hapo nje na mimi nikawa namhitaji na fanyia fanyia mambo ya mahitaji kama chakula nini, lakini hali hiyo ikaja kupotea ghafla. Hawezi tena kwenda chooni, hawezi tena kuteremka kitandani. Mpaka siku moja nimekwenda zangu Kitonga kununua mboga, nimekuja kumkuta katoka pale kitandani kaanguka chini. mhm mm Basi akabaki hapo hapo chini sasa basi inanikuta kazi kubwa, au ndiyo Mungu alivyoniandikia labda, ikabidi ninasikitika na wajukuu zangu ili waje kunipokea kitu kimoja kuhusu mambo ya maji na mambo ya kufua, lakini wajukuu hawa hawakutaka kufika mpaka kama alivyosema mwenyewe, walisemwa huko nje na watu sijui, ikawa wakatokea usiku nimelala usiku, akawa amekuja nikashukuru. Basi sikuwa na matatizo nao, kawapokea vizuri, tumelala mpaka asubuhi. Nikamwambia mwacheni alale mpaka asubuhi. Nikaja kumgongea huko, kuna mama watoto wako kafika na watoto wako kweli, eh, mwambie waje. Nikafungua mlango, akaja, hapo, ameongea vizuri tu zaidi. Nikawasisitiza wale wajukuu zangu muwe mnakuja hapa kumwona baba yenu. Mimi mnaniona nguvu sina, Miaka tisa nimekaa kule jela mpaka nimetoka hapa, nilifikiri wote salama na mimi nipumzike, na kuna atakayenipumzika zaidi ni nyinyi. Wakasikitika, ah, sisi bibi tutakuja, lakini mwanao kafanya kama alivyohalisia mwenyewe, kasema ah, hiyo acheni, huyu yuko kitandani, tutakuja tutakuja. Hawakuja mpaka alimebadilika, mpaka kaja huyo Msomalia mwema huyo dada huyo, kusikitika kuona hali hii akatupeleka peleka Mbezi kwa, kwa mama moja hivi, tumepumzika pale, tukaenda zetu kwa Mwananyamala peke yangu tu mpaka mpaka huko Lugazira peke yangu mimi na yeye tu, mpaka nashindwa nauli ya kutoka kule kuja huku nashindwa. Wananipeleka watu sema nalala kule, naenda kule kulala. Asubuhi chakula nachopewa huyo ndio tunachokuwa nakula mimi, nikiangalia na watoto wajukuu hawakutaka kuja kuniona mpaka tumerudi zetu hapa kwa bahati kama alivyosema au Islamic au Waislamu wakawa tuleta hapa. Basi sasa mwanangu kweli kashikwa, nikimwangalia mara nyingine ajifungia nalia, hali hii mpaka lini? Mimi nitamzoa mavi kule chooni, anavyosema sasa hivi haendi, lakini kuna mdudu kule, nyoka mkubwa sana. Nafikiri hapa niliwaita mtoto wake baba huyu akawaita na wenzake kuna bonge la nyoka. Ilitoka lote likakaa pale. Nikasema leo ndo ajali yangu. Na huyu nikimwambia kuna nyoka, huyu atafanya nini? Nikachukua mimi nikashindilia nguo mwa nafasi ya nani yake hiyo, milango yake. Nikakimbia kwenda kuwaita watu. Bahati wakaja watoto hapa wana umoja sana na washukuru sana. Nyoka tukumuona. Mwaga mafuta hata mimi nikatulia. Eh, nimetulia huko nje, katoka katoka kaja hapo mlangoni. Nikaenda tena kuwa itakuja nyoka hayupo. Hmm. Nikasema haya matatizo. Basi nikamshukuru Mungu tu hivyo hivyo, nimekaa naye hivyo hivyo. Nikaenda kule Kitonga nikapata ile dawa nyeusi. Naliona ile kobo alikojolea hilo. Ndio kazi yangu kila siku, nikaenda kule lazima nirudi na hiyo dawa hiyo na mwaga. Sasa kile choo siku hiyo nimekaa mimi nasikia kakaka kimeshakatika hiki choo. Mbia sasa itakuwaje? Kweli kimekatika. Haya matatizo ya hapa ni mazito, na huyo hali yake ndio hiyo, inazidi inaendelea kuzidi. Tangu alikuwa ananiambia mama, kaniamshe majirani. Huyu baba alikuwa anafanya kazi, anarudi mara moja moja, naenda kwa mama Sauda na sana ni usiku nipeleke mwanangu tukawaita wanaume waje kumgeuza. Ana siku mbili alikuwa geuki, anakuja jirani hapo, anakuja hapo, anamgeuza kelele yenyewe hapa, hata kule utasikia hali ile kwa kweli, kwa sasa hivi tulivyotembea tembea na hivyo vidonge wanempa na hizo sindano alizompa siku za maumivu, ile hali kwanza, namshukuru Mungu imepotea. Lakini sasa teremka tena ujisaidie hapo. Je, hata kama ikichoo kama kiko salama kule choo akiwezi tena we kukaa, kitatumbukia. Wewe ni mama, huyu ni mwanao wa ngapi? Huyu wa kwanza, saba, wa, mmoja ndo alofariki Yes, ni mwanao wa kwanza. Mm. Hao watoto wako wengine mama, wenyewe wako wapi? Unazungumza nao vipi kuhusu ah, hali ya kaka yao? Hao ah, watoto wa kike hawa wana matatizo na waliolewa, waume zao wamefariki, hao ah, wawili, au sio? Lakini hali yao nao watafifu sana, mpaka nitoke mimi hapa nikiwaambia majumbani mwao, nikiwatembelea sikatai, wanaweza wakanipa sukari, wanaweza kunipa unga robo nini nusu nakuja hapa, lakini hali haikidhi mahitaji. Hawa watoto wa kiume ndo niliwategemea kwa sababu wale wana watoto alafu waume wamefariki, unaona, na wewe mwingine vile vile mtoto wake alipata kichaa, yuko sehemu moja, sijui huko wapi, sijui ehe. Haya, huyu mwingine mwanaume anaitwa Amza Musa. Baada huyu mwingine amefariki, ndo kuja huyu Amza Musa. Yaani huyo mtoto nikihadisi antalia sana. Nimejishusha sana kutoka gerezani mimi. Kwa kweli mimi ni mama lakini nimekunywa maji, nimemwambia huyu ngambia sikia, mimi ni mama yenu lakini mpaka leo nimekumbuka nikamwambia Hamza. Hamza Usitamke maneno ya laana tafadhali. Siwezi kutamka maneno ya laana lakini mbona kaniacha vibaya sana anajua we mgonjwa na mimi sina biashara, sina kazi. Kwa nini anakuwa na moyo mgumu namna yako za kukuangalia we pamoja na mimi? Haya. Sasa ikiwa hivi maisha yangu mimi itakuwa matatizo zaidi zaidi. Mungu tumempa nini? Hmm? Tumwombe Mungu eh, watoke wa Somalia mwema watusaidie maana sio kusaidia wewe, hata mimi ile kazi yaliyo kule Lugazira ninayo mimi. Tizama mwanangu, unaona vidole vyangu joto la huyu kali ninavyofua nguo mpaka nanunuaga bidawa vile vya, vya kunani, lakini havifai vidogo vidogo vidogo, nauza mama dukani, haivifai. Siku mbili imekwisha, nafua hivyo, nitafanyaje? Tamwachia nani? Kiza alichokizungumza sawa kweli kwa kuwa hali yake huyu mtoto ni ngumu, lakini mimi kama mama nitafanyaje? Nitamwachia nani? Sina wa kumwachia. Wamekata kabisa, hawataki hata kuja kutuona, hawataki kabisa. Hebu kumbuka kwa toko Rugazira natembea na huyo mgonjwa, hata kusema nendo tukamuone mama yetu anakula ana nini au anaishi vipi. Mtoto mwanamme mkubwa mzima. Una watoto wa kike wangapi waliokuwa hai na wa kiume wangapi? Wao walikuwa sawa kwa sawa walikuwa wanne wanamme na wanamke wanne mm. eh, lakini na sasa nao ndio wamepata majanga, au wawili wamefiwa na ume zao mm. na, wana watoto na wengine vile vile afya yao si mzuri kusema kweli sawa kwa anayekutazama najua anajiuliza sana huyu mama gerezani ikakaa miaka tisa kwa sababu gani? Hayo tutakuja kuyapata katika video ambayo itafuata, tutafanya exclusive. Kwa leo tunazungumzia tu kuhusu mgonjwa na hali yake, na mama kashatuambia. Mama, unawaambia nini walioguswa na hali yako pamoja na hali ya mwana, ya kijana wako mzee Abdul? Eh, mimi na Nashukuru kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu tumeumbwa na Mwenyezi Mungu na usikufuru kabla hujafa. Kwa hali hii iliyotokea, namshukuru Mungu na, na, na, na, naona mimi au naomba kama mmeguswa me, ndugu zangu kwa hali tuliofikia mimi na mwanangu, tusaidiwe hospitali akapimwa vipimo hivyo walivyomwambia labda Mwenyezi Mungu na nyinyi mnavyotaka kumhudumia huyu kijana eh, fungu lenu liko kwa Mwenyezi Mungu, sio mnatupa, kwa sababu wote tumeletwa hapa duniani matembezi, lakini kuna namna yake jinsi ilivyo binadamu. naweza kupata mkasa mikasa mikubwa mikubwa, akakupima Mwenyezi Mungu imani yako ni nini, lakini naweza kuambia kuzaa wengi sio hoja, naweza kukusili mtu ambaye usiyomjua na yule mtu anayekusili wewe usiyomjua, Mwenyezi Mungu amwekea fungu lake. Kesho mulikiama utalikuta, sio natupa, hapana. Kwa hiyo nashukuru sana, kama mmeguswa, basi naomba msaada wenu kwa siku ya leo. Sawa sawa. Kwa wewe mtazamaji ambao unaitazama Tiki TV kwa umakini mkubwa kabisa, naamini umemsikia mama Mama alituambia jina lake anaitwa Halwa Ali, umemsikia, mama wa mzee Abdul kijana wake wa kwanza mwenye umri wa miaka hamsini na nane. Leo hii yupo kitandani, ni mwaka mmoja na miezi minne tangu mwezi wa sita mwaka jana. Umesikia kila kitu kuhusiana na hali ya mgonjwa, hali ya familia hii, jitihada ambazo alizifanya mgonjwa mwenyewe kwa jina mzee Abdul ambazo alifanya akauza nyumba yake ambayo aliijenga kwa gharama zake mwenyewe ili amsaidie mama yake katika kushughulikia swala lake la kesi ambayo alikuwa amepewa na kuhukumiwa kunyongwa. Sasa alifanya yale yote baada ya kufanikisha, wakati mama anatoka anakuta kijana wake ambaye ni mzee Abdul tayari yupo kitandani amepata tatizo la kudondoka ghafla na ameumia katika sehemu ya mgongo karibu na kiuno. Hawezi kukaa wala kufanya chochote. Naishiwa maneno ya kuzungumza kutokana na uzito wa suala hili popote pale, kwa chochote kile ulichoguswa, basi ufanye jambo kwa ajili ya kuisaidia familia hii, kumsaidia mgonjwa pamoja na mama yake, na umesikia mitihani walionayo ya kukosa msaada hata wa ndugu, hata wa mtoto. Mi sina la ziada, nikusisitize tu katika neno moja, kutoa ni moyo, sio utajiri. Haijalishi una kiwango gani, haijalishi unafanya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 kubonyeza kile kikengele mpaka ukione kama kimetoa masikio mawili hivi, tunasema ku turn on notification, ili tutakapo post habari mpya, basi uweze kupata ujumbe kama message kwenye simu yako. Bye bye kwa sasa.